Hoi en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En het is een tijdje geleden en dat is niet de eerste keer dat ik dit zeg. Want tijdens mijn vorige vlog had ik ook al gezegd dat het een tijdje geleden was en had ik beloofd om vaker video's te gaan maken. Deze keer meen ik het echt, want we hebben een nieuwe camera. Deze is vorige week binnengekomen, dus ik ben meteen aan de slag gegaan met allemaal ideeën voor nieuwe video's. ik had jullie ook gevraagd om allemaal ideeën op te sturen, dus ze zijn deze allemaal aan het opschrijven en aan het uitwerken en aan het uitdenken. Een paar weken geleden had ik jullie gevraagd om mij dingen te sturen waar tussen ik uit moest kiezen. Dus bijvoorbeeld uit buiten rijden of in de bak rijden. En nou, ik heb gisteren dus heel de dag besteed aan het uitzoeken van al jullie suggesties en ik heb de allerleukste uitgekozen en die ga ik nu beantwoorden. Zorro of Aska? Nou, ondanks, en vertel het Rosa niet, Zorro de allercoolste tinker is die ik ken, moet ik denk ik toch gaan kiezen voor Aska. De doelen die ik heb behaald met Aska of de doelen die ik heb behaald in het algemeen met paardrijden. Dat is wel een hele moeilijke, maar ik denk dat ik zonder mijn paardrijddoelen mijn doelen met Aska ook nooit had kunnen halen. Dus ik kies voor mijn paardrijddoelen. Dressuur of springzadel? Nou, dan moet ik toch kiezen voor een dressuurzadel, want ik heb zelfs nog niet heel erg veel gesprongen. Ik heb het een paar keer gedaan met verschillende paden, maar ik ben nu nog heel erg bezig met de dressuur. Dus dressuurzadel. Springen of vrijheidsdressuur. Ondanks ik soms stiekem toch nog een beetje aan het zoeken ben wat ik graag wil gaan doen, gaat mijn volken nu wel uit naar vrijheidsdressuur. Aska of Rosa. Ondanks Rosa echt een supercoole tinker is en een van de allereerste paden waar ik op heb gezeten, moet ik toch gaan kiezen voor Aska. Die ligt dichter bij mijn droompaard. Velen of Smara. Dat zijn onze twee katten. Velen is de kat die we al heel erg lang hebben en Smara is er pas later bijgekomen. Maar ik ga denk ik toch kiezen voor Smara, omdat die het eh, beste bij mij past. Nienke vraagt horseboarding of horseboarding. Ik ga het een keertje proberen. Ik heb thuis een aantal skateboards, dus ik ga die een keertje achter Aske hangen om te kijken hoe het gaat. Daar ga ik een video over doen. Met bit of bitloos. Op Utopia heb ik bijna altijd met Bit gereden. Maar sinds we Aska hebben, hebben we sinds de allereerste dag bitloos gereden. En het bevalt zo goed dat ik dat ook graag wil blijven doen. Dus bitloos. Tuigloos rijden of met tuig. Ik heb nog niet heel erg ervaring met tuigloos rijden. We hebben nu een bitloos hoofdstel. Dus ik hou het nog eventjes bij met tuig. Maar we oefenen wel veel met nekroop. Alleen dat heeft nog veel tijd nodig. Sport of recreatie? Dat vind ik wel een hele leuke vraag, want eh, toen ik begon met rijden bij Utopia, toen was ik helemaal gefocust op sport. Dus daar hebben we ook heel erg veel voor getraind. Maar nu ik zo met Aska bezig ben, denk ik dat ik toch ga voor recreatie. En dan meer met vrijstressuur en gewoon leuke dingen doen en veel bezig zijn met haar. Maar als er een tweede paard bij gaat komen, wil ik toch graag een warmbloed. En zoals jullie weten zal het dan waarschijnlijk ook een Fries worden. Daar wil ik dan wel iets meer mee gaan doen, maar of dat per se sportgericht wordt, weet ik nog niet. Waarschijnlijk niet. Rijden zonder beugels of trucjes? Nou, dan denk ik trucjes, want die kan ik echt niet opgeven. Ik vind het zo leuk als Aska haar pas laat zien of kusjes probeert te geven. Grondwerk of vrij laten springen ondanks ik vrij laten springen heel erg gaaf uit vind zien, vind ik grondwerk toch leuker omdat je daar zelf iets meer bij betrokken bent. Vrijheidsdressuur of rijden vind ik echt heel erg moeilijk, maar ik denk toch rijden. Wat ik het zo fijn vind om lekker buiten te rijden, lekker ontspannen en dat is voor mij echt super belangrijk om, eh, om mee bezig te zijn. Dus ik ga voor rijden. Wat is mijn doel? Show, springen of eventing? Maar toen ik begon met paardrijden had ik nog helemaal geen doel in zicht. Omdat ik nu heel erg bezig ben met Instagram en YouTube vind ik shows geven wel erg leuk. En springen is niet echt iets waar ik heel erg veel mee bezig ben. Ik denk dat mijn doel dan wel show zou zijn om te kunnen laten zien wat ik de afgelopen twee jaar allemaal heb geleerd en heb gedaan. En samen met Aska heb bereikt. Wat voor ras zou ik kiezen naast Aska? Ik vind het heel erg moeilijk om te kiezen wat voor paard ik naast Aska wil. En ondanks ik al heel erg vaak heb gezegd dat ik een Fries wil, wil ik wel een paard dat ook heel erg goed bij Aska past. Dus dat gaat een zoektocht zijn voor later. Maar dat wordt toch een Fries. Grondwerk of vrijheidsdressuur? Ook heel erg moeilijk. Het zijn twee dingen die ik heel erg door elkaar doe. Dus ik denk vrijheidsdressuur. Eh, deze zat er wel aan te komen. Friese of Noriker. Friese. Ik moet bij mijn punt blijven, ondanks Aska, als ze helemaal nat is, pikzwart wordt en ze echt super mooi is. Ik weet zeker dat ik zelfs mensen kan foppen met dat ze een Fries is. Warm bloeden of koud bloeden? Eh, dit is misschien wel de allermoeilijkste vraag. Want ik heb altijd op Utopia gereden. Dat was natuurlijk een warm bloed. En nu ben ik naar Aska gegaan, omdat het koud bloed is. En het is gewoon echt een wereld van verschil. Althans voor mij. En ik vond op Utopia rijden super fijn. En op Utopia kan ik nog meer focussen op wat ik moest leren. En bij Aska moet ik ook nog heel erg focussen op wat zij kan leren. Dus ik vind het echt heel erg moeilijk. Maar ik denk dat ik als volgende paard erbij toch een warmbloed ga nemen. Altijd zonder beugels of altijd zonder teugels. simpel, altijd zonder beugels. Daar heb ik veel minder moeite mee. Maar ik rij al heel erg vaak zonder beugels, dus dat lijkt me een makkie. <laughs> altijd zonder cap rijden of altijd zonder broek. Altijd zonder broek natuurlijk. Nee, zonder cap. Als ik zou moeten kiezen tenminste. We rijden erg vaak buiten, dus eh, dan lijkt me misschien dat toch een beter idee. Paden of mensen, simpel paden. Of als het mag ook dieren. Altijd bitloos zonder zadel of met bit en met zadel. Nou, zonder bit rijden we altijd al en bijna ook altijd zonder zadel, dus dat lijkt me simpel. Zonder bit en zonder zadel. Een luxe pensionstal of paden aan huis nou, volgens mij zou iedereen hetzelfde antwoord op die vraag, paarden aan huis. Maar dan wel iemand die alles schoonhoudt, zodat ik gewoon met de paarden bezig kan zijn. Ochtendrit of avondrit. Ondanks ik s'avonds altijd heel erg moe ben, kies ik zonder twijfel voor een avondrit. Ik vind het zo mooi, bij ons heb je die grote velden buiten en dan kun je de zon daar helemaal zien ondergaan. Dat maakt voor mij een rit helemaal af. En s ochtends slaap ik altijd. Pizza of patat? Is dit een serieuze vraag? Pizza natuurlijk. Of pizza met patat. Vakantiebestemming Australië of de US? Ik ben in alle twee nog nooit geweest, dus ik denk Australië. Pasta of pizza? Niks gaat boven pizza. Dus dat waren de vragen. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Dus ik zou ook heel graag willen weten of jullie deze video ook leuk vonden. En of ik meer van dit soort video's moet gaan doen. En suggesties voor andere video's waar we de komende week aan kunnen gaan werken. Als je het nog niet hebt gedaan zou je mij enorm helpen door op ons kanaal te abonneren. En dan gaan we proberen zo vaak mogelijk video's te plaatsen. Bedankt voor het kijken.